Pourquoi aimes-tu Creative Commons Wow, Ça, euh, c'est une bonne question. Pourquoi j'aime Creative Commons Ouais, peut-être que c'est facile de créer ou peut-être que parce que parce que parce que, parce que, parce que les gens peuvent euh, remixer ce que je fais, réutiliser. Parce que... Euh, ah Parce que je peux trouver facilement mon public. Non, non, non. Parce que avec la diffusion de mes œuvres, les gens peuvent facilement et sans intermédiaire devenir mes Génial Continue, continue, je suis trop fan. Continue. Euh, non. Non, parce que les gens peuvent ajouter quelque chose à ce que je fais. Non, pas quelque chose. ça doit être cette histoire de... de remix. Je pense.